hello and welcome friends Microsoft Excel सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खास क्या है क्या सिखाने वाला हूं आइए आपको बताता हूं यहां पर देख सकते हैं एक छोटा सा डेटा है हमारे पास और यहां पर एक ब्लैंक रो इंसर्ट किया है मैंने ठीक है यहां पर भी इंसर्ट किया है ये देख सकते हैं और आप एक ब्लैंक सेल भी इंसर्ट करा सकते हैं नो प्रॉब्लम तो यहां पर जाएंगे तो ये एक ब्लैंक सेल जो है डाउन में इंसर्ट करा लेते हैं हम तो ये देखिए ये ब्लैंक सेल इंसर्ट करा लिया यहाँ पे ठीक है तो अभी यहाँ पे एक ब्लैंक सेल है और भी कहीं अगर ब्लैंक सेल चाहते हो आप तो यहाँ पे जाकर के इसको ब्लैंक कर देते हैं तो यहाँ से इंसर्ट पे जाके और यहाँ पे ब्लैंक सेल कर देते हैं हम में तो ये सेल कर दिया हमने ये देख सकते हैं कि इसमें कई सेल भी ब्लैंक हैं तो यहाँ पर एक ब्लैंक सेल है हमारे पास देख सकते हैं ठीक है और यहाँ पर भी देख सकते हैं ये दो ब्लैंक सेल है अगर आप चाहें तो कोई और भी ब्लैंक सेल इंसर्ट करा सकते हैं तो यहाँ पर जाकर के राइट क्लिक करके भी आप ब्लैंक सेल इंसर्ट करा सकते हैं तो हमें कहाँ इंसर्ट कराना है हमें ये ब्लैंक सेल जो है डाउन में इंसर्ट कराना है तो यहाँ पे डाउन पे क्लिक कर देते हैं तो ये भी ब्लैंक हो जाएगा तो अभी यहाँ पर काफी सारा डेटा हमारे पास ब्लैंक हो चुका है अब क्या करना है इस पूरे डेटा को सिलेक्शन में लेना है ठीक है हम चाहते हैं कि केवल वही वाला सेल हाईलाइट हो जो कि ब्लैंक है तो आप पूरे डेटा को सिलेक्शन में लीजिए और आपको करना क्या है कंट्रोल जी प्रेस करना है जैसे ही आप कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो इस तरीके से ये विंडो ओपन होगी गोटू वाली बस स्पेशल पे क्लिक कर दीजिएगा और फिर आप देखेंगे कि यहां पर आ, ये ब्लैंक दिखाई पड़ेगा आपको तो ये ब्लैंक पर टिक कर दीजिए जैसे ही ब्लैंक पर टिक करेंगे तो केवल ब्लैंक वाली सेल्स और रोज और कॉलम्स ही सिलेक्शन में आएंगे तो बस ब्लैंक पर जा करके ओके कीजिए देखिए सारे ब्लैंक वाले ही सिलेक्शन में आए हुए हैं अब यहां पर आप क्लिक कर दीजिए जो भी कलर चाहते हो इसमें फिल करना उस कलर पे क्लिक कर दीजिए जा करके वही कलर फिल हो जाएगा अगर आपको ये कलर नहीं चाहिए तो कोई और कलर भी ले सकते हैं लाइक ब्लैक चाहिए तो ये ब्लैक कर दिया मैंने तो ये वो तरीका है जिससे आप ब्लैंक सेल को आसानी के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं रो को भी सेलेक्ट कर सकते हैं कॉलम को भी सेलेक्ट कर सकते हैं आई होप की बात समझ में आई होगी वीडियो पसंद आए तो शेयर करें thank you for watching this video